Volem que aquesta mercè sigui una mercè més eh, sorprenent, més atrevida, més participada, més descentralitzada, que fem que la festa de, de major de la ciutat sigui una festa per tots els barcelonins i barcelonines, de qualsevol gust musical, de qualsevol tipus de consum cultural, de qualsevol edat, de qualsevol barri.